यांत्रिकी में आगे चलते हैं तरुण की बात सुनकर मुझे भी चार पंक्तियां सुनाने का मन कर गया है आज सामने आया हूं मैं धोखे कितने खाया हूं मैं बरसों कह न पाया हूं मैं संगी साथी लाया हूं मैं दिखता हूं क्या अब भी वैसा पर तस्वीर सयानी है नए ढंग से कहता हूं पर बातें वही पुरानी हैं बहुत खूब कड़ी आगे चलते हैं नवीन कुमार का मैं स्वागत करना चाहूंगा प्लास्टिक 2008 नवीन कुमार हमारे साथ दक्षिण कोरिया से जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से तीन या चार घंटे हमसे आगे चल रहे होंगे ये हेलो जी पीयूष मुझे ना सुमित्रा नंदन पंत की एक पंक्तियां याद आ गई जी जरा उसको कोट करना चाहूंगा जो अभी पहले बात हुई ना जी आ, आ, तो सुमित्रा नंदन पंत, पंत बोलते हैं वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा गान आ से उपजा होगा गान उमड़ कर नैनो से चुपचाप वही होगी कविता अनजान तो वियोग वियोग ही आपको उस राह पे ले जाता है हाँ कैरी ऑन नवीन कुमार का स्वागत करता हूं मैं उन्हीं की पंक्तियों के साथ रंग ये ऐसा क्यों चढ़ा है माटी का रंग माटी रहने दो सतरंगी चेहरे बेरंग दिल अब दोनों को रंगीन बनने दो स्वागत है नवीन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और जैसा कि तरुण सर ने बताया उनकी पहली पहला कवि सम्मेलन है मेरी भी हालत वैसी ही है नवीन तुम्हारा समय कितना हो रहा है अरे नर्वस मत हो ये तो तुम्हारा समय कितना हो रहा है तुम हमसे आगे चल रहे हो दो बज रहे हैं सर आप एक बज के चालीस मिनट लेकिन कविता ने जगा रखा है मुझे तो देखिए सर सुपर तो नवीन सबसे पहले यहाँ पे मेरे स्कूल के टीचर श्री अरविंद सर हैं उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ और अपने सारे सीनियर्स और दोस्तों को प्रणाम हाँ, आशीर्वाद बेटा शुरू करता हूँ अपनी कविता स्वागत है स्वागत है स्वागत है तो स्वागत थोड़ा वीर रस है इसमें हो सकता है छलक जाए तो वॉल्यूम अपना सेट करिए सेट तो कर लिए ये कविता है पिछले साल 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में बहुत ही विदारत दुर्घटना हुई थी उसमें हमारे वीर जवानों को धोखे से मार दिया गया है तो उन्हीं कविताओं को उन्हीं उन्हीं को वर्णन करते हुए कुछ लाइनें हैं तो कविता के चार खंड हैं तो सबसे पहला खंड एक सैनिक का जो धर्म होता है उसको प्रस्तुत करते हुए जब वो सरहदों पर सांसों की शतरंज सजाए बैठे थे अपने घर वालों की आंसों को दाव पर लगाए बैठे थे हर हिंदुस्तानी का अभिमान बचाए बैठे थे वो भरतवंशियों की आन का जाम लगाए बैठे थे क्या बात है मातृभूमि की खातिर मरघट का उपहास बनाए बैठे थे मातृभूमि की खातिर मरघट का उपहास बनाए बैठे थे भारत माँ पर आंच न आए दधीची अपनी अस्थियां सुलगाए बैठे थे तो क्या बात क्या बात ये पहला चरण बढ़िया जो एक सैनिक का धर्म है इसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही जटिल नहीं असंभव है क्योंकि इमेजिन करिए हम्म। वीर रस के कवि लोग जो है कविता के माध्यम से उसको व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन जो युद्ध में सामने जो है गोली लगने का खतरा है उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है एक पल जो है एक पल की चूक पूरे परिवार को तहस नहस कर सकती है तो ये थोड़ा सा प्रयास था उनके धर्म को बताने के लिए तो अगली कड़ी में है तब तो क्या हुआ था सिंहों के काफिले पर एक भेड़िया छद्म किया था सिंह गर्जनाओं को धूर्त धमाके में दफन किया था लाल की छत विक्षत छाती देख पूरा भारत रो पड़ा था लाल की छत विक्षत छाती देख पूरा भारत रो पड़ा था तिरंगे की पहचान आज तिरंगा ओढ़े सो पड़ा था हम्म। तिरंगे की पहचान आज तिरंगा सोए पड़ा था माँ को जब लाल के अंतिम दरस को मोहताज होना पड़ा था उसके कलेजे का टुकड़ा आज टुकड़ों में बधा पड़ा था माटी का कणकण केसरी लहू से लथपथ सना था माटी का कणकण केसरी लहू से लथपथ सना था वीर सपूतों का बलिदानी रक्त इतना घना था केवल कुर्बान सपूतों के घर बस दीपक नहीं बुझा था पूरे हम्म। भारत कुल का सूरज तम में डूब गया था पूरे भारत कुल का सूरज तम में डूब गया था हर शहीदी शहर उस समय क्या था कि प्रयागराज में कुंभ भी था और मैं उस समय सौभाग्य से कुंभ नहाने का मौका मिला था तो उन्हीं को कुछ समेटते हुए लाइने और मैंने वो मंजर देखा था मेरे जिले के बनारस के चंदौली के लोगों ने कुर्बानी दी थी तो बहुत ही उसी मंजर को व्यक्त करते हुए कुछ लाइनें हर शहीद के जनाजे में महाकुंभ उमड़ उमड़ पड़ा था हर शहीदी शहर प्रयागराज बना पड़ा था हाँ। उन्होंने उन्होंने भ्रमवश प्रहरियों पर प्रहार किया था नहीं अब भारत माँ का आंचल छू लिया था हर गली चौराहे पर बस एक ही गूंज उठी थी अब सांपों सपोलों को नहीं सपेरों को कुचलने की ठनी थी तो ये कविता का दूसरा खंड है समाप्त होता हो गया अब कविता जो है अपनी तीसरे खंड में जाएगी इसमें थोड़ा सा वर्णन है कि अगर किसी से इंडिया में या इंडिया में पूछा जाए कि कौन सी ऐसा व्यक्ति है कौन सी ऐसी संस्थान है जिसको निर्विवाद है मतलब उस पर कोई दाग नहीं लगाना चाहेगा उसके खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनना चाहेगा तो इसमें जिनका जो लोग हैं उनका वर्णन है और जो लोग नहीं है उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगा शायद इस लिस्ट ये लिस्ट बड़ी ही पाक है पवित्र है तो वंशियों से मौर्य कौन है अगर यह पूछो मंत्री जंत्री संतरी नहीं है बस यह बूझो हर सैनिक हर घर का राज मुकुट है बस यह बूझो जो कोई उन समर सपूतों को हाथ लगा जाता है जो कोई उन समर सपूतों को हाथ लगा जाता है वो भरत वंशियों की गिरेबान पकड़ सा जाता है वो वंशियों की गिरेबान पकड़ सा जाता है तब बच्चा बच्चा भगत सिंह शेखर अशफाक बन जाता है बच्चा बच्चा भगत सिंह शेखर अशफाक बन जाता है भारत के चप्पे चप्पे पे इनकलाब लिख जाता है भारत वाह वाह कर सकते हैं सर अच्छा कह गए सर अच्छा कह गए बहुत बढ़िया क्योंकि ज्यादा कर देंगे तो बढ़िया बहुत अच्छे डार्लिंग बहुत अच्छे एक्सीलेंट बहुत ही खूब लिखा है ये पंच लाइन बहुत बढ़िया है सही कह गए सर आपके जो तो बेहतरीन है इसमें सर और इसमें कोई नो डाउट है इसमें बढ़िया है वीर शिवा वीर शिवाजी की तेज तलवार तड़प सी जाती है राणा का स्वाभिमानी भाला भड़क सा जाता है इसमें जो है महिलाएं भी पीछे नहीं है हर नारी हर नारी दुर्गा रणचंडी बन जाती है दानवों की मुंडी माला पहन ही चैन पाती है दानवों की मुंडी माला पहन ही चैन पाती है तो ये था तीसरा खंड अब कविता अपने अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए स्वागत है स्वागत है आइए देखिए शहीदों की चिताएं जल चुकी थी लेकिन हम्म। उनकी अस्थियां सुलग रही थी हर भारतीय के हृदय में और उसका ताप जो है भारत सरकार को महसूस हो रहा था भारत सरकार भी मन बना चुकी थी कि कुछ करना है कुछ बड़ा करना है तमाम मीडिया में वो सब खबरें आ रही थी तो आगे के खंड में भारत सरकार ने जो की भारत की सेना ने एयरफोर्स ने जो किया उसी को समर्पित कुछ लाइनें उसमें अभिनंदन का भी वर्णन है दे, देख देशवासियों का दम जब जब कंट्री सपोर्ट करती है तभी सरकार को दम मिलता है ये एक सुदृढ़ लोकतंत्र की <laughs> निशानी है तो देख देशवासियों का दम दिल्ली ने दमखम दिखलाया था तेरहवीं से पहले क्योंकि चौदह फरवरी को हुआ था और छब्बीस को जहां तक मेरी ठीक याददाश्त है छब्बीस फरवरी को अटैक हुआ था बालाकोट में तो तेरहवीं से पहले बालाकोट में बम बम करवाया था धू धू हाँ। करके उड़े थे नरभक्षी अब सिंह ने आखेट लगाया था अब सिंह ने आखेट लगाया था सामने से बिना बताए बहुत बढ़िया हमने सुबह अब सिंह ने आकेट लगाया था उस समय जो भारत ने भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल का विश्व में परचम फहराया था लेकिन सीमा पार वाले ने फिर अपना असली रंग दिखलाया था कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ कहकर जग को भरमाया था वो मीडिया में आ रही थी खबर कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ लेकिन हुआ था तो फिर लेकिन बाज ने लेकिन बाज ने सांप को पंजे में जकड़ लिया था विषधर अपनी फितरत से बाज नहीं आ, आ सका था फाल्कन की फाल्कन जो एफ सिक्सटीन था उनका फाल्कन की गीदड़ भभकी लेकर भारत में आ उड़ा था तब अभिनंदन ने शौर्य चंदन तिलक किया था जो मिक सिक्सटीन था मिक सिक्सटीन मिराज उसका नाम मिराज भी है मिराज के सिंह ने मिराज के सिंह ने फाल्कन के हाथी से हाथ मिलाया था पल भर में मतवाले गज को रज में मार मिलाया था शेर गया दूसरे जंगल तो क्या वहां भी राजा कहलाया था सिंह आ गया यह कहकर पूरे पाक में हाहाकार मचाया था पूरे पाक में बहुत मीडिया में आ गया था कि ये देखो आ गया बिना डरे चाय बहुत अच्छी है वो सब बहुत सारा मजाक भी हो रहा था आई लाइक द टी सर रग रग मौत को मात देकर मौत को मात देकर डर को भी डराया था रग रग अभिनंदन का सैन्य धर्म निभाया था रग रग अभिनंदन का सैन्य धर्म निभाया था शत्रु की धरा पर भी शत्रु की धरा पर भी अजात शत्रु बन आया था जिन्ना की जमी पर अभिनंदन ने भारत चरित्र फहराया था बहुत खूब बहुत खूब कविता कविता समाप्त होती है मैं अपने गुरु जी को भी प्रणाम करना चाहूंगा अरविंद सर आपको प्रणाम सर रहते हैं तो थैंक यू सर बहुत बढ़िया नवीन बहुत बढ़िया सर बनारस की बहुत बहुत धन्यवाद नवीन बहुत अच्छा सुनाया तुमने बहुत बहुत धन्यवाद अरे मैं कहना चाहूंगा जिंदगी तो कुर्बान हो तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा जिंदगी जो कुर्बान हो तो कुर्बान वतन पर गर बहे खून अपना तो अमन चमन पर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर वाह सर वाह बहुत बढ़िया शानदार और वो 2021 था नवीन वो मिग ट्वेंटी वन था मार्क थ्री हाँ मिग ट्वेंटी वन ने उनको हराया था ये सोचने वाली बात है हाँ वो, जी सर हाँ वो जो है थर्ड जनरेशन का एयरक्राफ्ट था मिग ट्वेंटी वन बाइसन क्योंकि मैं एच एल तो बहुत अच्छा और मिराज होता तो बहुत ही मारता उनको MiG twenty one twenty one ने उसको मार गिराया था सर तो बात यहाँ पे दो, दो लाइन सर मैं बोलना चाहूंगा इसमें ऐड करना चाहूंगा वीरस की बात आई है हाँ अश्वनी बोलो यार बोलो सर मिट्टी का कर्जा था थोड़ा अदा करा दोबारा दोबारा दोबारा कर्जा था आवाज ठीक आवाज ठीक नहीं आ रही है हाँ बोलो बोलो बोलो दोबारा हेलो अब आ रही है सर हाँ हाँ अच्छी हाँ। आ रही है हाँ मिट्टी का जो कर्जा था थोड़ा अदा किया सरहद पर गोली खाई प्राणों को विदा किया पर बेशक छूट गया ये जिस्म तेरी ही सेवा में बेशक छूट गया ये जिस्म तेरी ही सेवा में तुझको ही माथे पर लिपा अपना खुदा किया आए आए बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत प्यारा तो बहुत बढ़िया सर सर मैं रात में यहाँ पे जागरण कर रहा हूँ तो एक कविता और बनती है मेरी <laughs> चलो स्वागत है स्वागत है नवीन नहीं सही में तुम तो- तुम रात के दो बजे तक साथ में हो तो चलो तुमको तुमको मौका दिया तुम तो स्वागत है हम लोगों को भी लग रहा है अपने टाइम पे ले जाओगे सर क्या हुआ अभी सर ने एक भ्रूण हत्या बहुत अच्छी कविता कही और मेरे पास सर बहुत सारी है लेकिन मैं समय को ध्यान रखते फिर कभी सुनाऊंगा तो भ्रूण हत्या पे ही जो कन्या को चैन वो स्कैन करके सेलेक्टिव जो फीटल फोर्टिसाइड बोलते हैं वो चल रहा है भारत में कानून तो है लेकिन वो चल रहा है बहुत धड़ल्ले से तो उसी को व्यथा को व्यक्त करते हुए मान लीजिए कि चार महीने का फीटस हुआ और डॉक्टर ने चेक किया चलो भाई हो गया पैसा रुपये लेके तो उसी को व्यथा को व्यक्त करना चाहूंगा कुछ पंक्तियों से किस कलम से मेरी कथा लिखे हो किस कलम से मेरी कथा लिखे हो अधूरी सांसों की व्यथा लिखे हो स्याही हाँ। है स्याही है जरा देखो मेरा लहू भरे हुए हो मेरा लहू भरे हुए है जिंदगी पनपती जिस खेत में जिंदगी पनपती जिस खेत में कितनी सांसें घुटी हैं उस रेत में मन चाहा फल खाने को कितनी रेत दिए सेत में कर्ज मेरा ज्यादा न था कर्ज मेरा ज्यादा न था उधारी धड़कनों का खास वादा न था कुछ खून कुछ पानी तुच्छ महीनों की मेरी कहानी माफ करना उम्मीद का दिया न बनी तेल कम था और तूफान से थी ठनी तेल कम था और तूफान से ठनी कोई जो आड़ देता बच बच जाती क्या पता आगे तुम न पछताती क्या पता आगे तुम न पछताती इसी के साथ में सर का बहुत बहुत धन्यवाद उम्दा <laughs> बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद नवीन बहुत बढ़िया नवीन काव्यांत्रिकी की संध्या की पहली कवित्री Lipika Mittal 2014 batch electrical engineering जो यूएस से हमारे साथ जुड़ी हुई है उनका स्वागत करना चाहूंगा स्वागत